corpo quando joga com seu yau yau Essa lomba lomba desce sabe tipo um yau yau Yau yau yau yau Essa lomba lomba desce